Amami per quel che sono, amami per la mia mutevolezza e i miei silenzi, amami per la mia leggerezza e la mia testardaggine, per la mia fantasia, per i miei sogni. Amami quando ti odio, perché vuol dire che ancora ti amo. Amami anche se il mio specchio non mi riconosce più. Amami anche se ormai sono una pianta che non dà più frutti, ma i suoi fiori sono solo per te. Amami perché la mia anima è mare onda che ti cullerà per sempre. Amami perché amo la nostra vita e quella di tutto l'universo, convinta che anche per gli altri sia così, senza accorgermi dei tanti ciechi e sordi che mi sono vicino Amami e basta. Solo questo ti chiedo. Fallo senza dirmelo, in onore del nostro grande amore